එකිනෙකට වෙනස් වූ රටවල් ගැන කතා කරන මම අදත් සූදානම් ඔබව එවැනි වූ රටක් වෙතට රැගෙන යන්න. Today on Maslow we are reading yet again a fantastic journey to a beautiful Scandinavian country. Come join us this is our journey to the Sweden. මෙරට උතුරින් සහ බටහිරින් නෝර්වේ නැගිනිහිරින් ෆිල්ලන්තයට සහ නිරත දෙසින් ඩෙන්මාකයට මයිම් වෙයි. යුරෝපා සංගමය තුන්වන සහ යුරෝපයේ පස්වන විශාලතම දේශය වන ස්වීඩනය අගනුවර සහ විශාලතම නගරය ස්ටොක් හෝල්ම්. රාජ්‍ය භාෂාව ස්වීඩන්. සමස්ත දේශයෙන් වැඩිදෙනෙකු කිතුුණු දහම අදාන හතර සියට තිස් හයක් කිසිදු ආගමක අදහන්නේ නැහැ. ස්වීඩනයේ ජනගහනේ මිලියන දහයයි දශම හතරයි අටක්. ඒ ලොබ අසූ හත්වන ජනාධිකම දේශයයි. සමස්ත දේශය වර්ග කිලෝමීටර් හාරලක්ෂ හතලිස් හත්දහස් හාරසීවිසි පහක් විශාලයි. ඒ ලොබ පනස් පස්වන ස්ථානය හිමි කරගන්නවා. ඒකීය පාර්ලිමේන්තු ව්‍යවස්ථාමය රාජාණ්ඩුවක් වන මෙහි අධිරාජ්‍යා දාසේවන කාල් ගුස්ටාෆ් අගමැති ඔල්ෆ් ක්‍රිස්ටන් රාජ්‍ය මුදල් ඒකකය ස්වීඩන් ක්‍රෝනා ස්වීඩන් ගමන් බලපත්‍රය ලෝකයේ ඇති හොඳම සහ බලවත්ම ගමන් බලපත්‍රයක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. And do you have a Sweden passport, you can visit 124 countries without visa or any immigration requirements. ලොව අලංකාරතම භූගත මෙට්‍රෝ දුම්රිය ස්ථාන පිහිටි දේශය. යුරෝපයේ හයවන පැරණිතම දේශය. මෙරට යුරෝපා සංගමය සාමාජිකයෙක් වුවත් ඔවුන්ගේ මුදල් ලේඛකය ස්වීඩන් ක්‍රෝනා. ස්වීඩනයෙන් හරි අඩකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තවමත් පවතින්නේ වනන්තරවලින් වසී. ස්වීඩනයේ බලශක්ති අවශ්‍යතාවෙන් වැඩිකොටසක් ඔවුන් සපුරා ගන්නේ අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට ලක්කිරීමෙන්. පරීක්ෂණය සඳහා මෙම නාමය පෙට්‍රෝ ඉන්දු යුරෝපීය මූලයන්ගෙන් වියුත් පන්න වී ඇති බවටයි පිළිගැනෙන්නේ but Sweden's prehistorical leaves date back to the 12,000 BC. ස්වීඩනයේ ප්‍රාග ඓතිහාසික යුගය ආරම්භ වන්නේ ක්‍රිස්තුපූර්ව දොළොස්දාහ පමණ වන කාලයේදී. ඔවුන් රටේ දකුණු දිග කොටසේ සිය වාසස්ථානයන් ලෙස භාවිතා කර තිබෙනවා. ස්වීඩන් වයිකින් යුගය දළවශයෙන් අටවන සියවසේ සිට එකොළොස් වන සියවස දක්වා පැවතුන අතර ඔවුන් ඒ හරහා ෆිල්ලන්තය එස්ටෝනියාව රුසියාව බෙලාරුස් යුක්්‍රේණය සහ කළුමූද දක්වා ගමන් කර තිබෙනවා. ස්ටැන්ඩිනේවියානු වයිකින් යුගේ මුල්ලවදයේදී ඩෙන්මාකයේ ස්කෑනියා පලාතේ යාස්ටාට් සහ ගෝට්ලන්ඩි පාව්කන් ප්‍රදේශ වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන ලෙස සමුෘධිමත් වූ නමුත් ඒවා ස්වීඩන් මුල් රාජධානයේ කොටසක් බවට පත් නොවීය. නමවන සහ දාවන සියවස්වල බෝල්ටික් කලාපයේ වැදගත් වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයක් වූ පාව්කෙන් නැවතැනීමේ අංගනය සහ වයිකින් යුගයට අයත් වරායක නටබුන් සොයාගෙන ඇත. ඒ වෙත කිතුුණු දහම පැමිණෙන්නේ එකොළොස් වන ශතවර්ශයේදී. දා හතරවන සියවසේදී ස්වීඩනය සමස්ත යුරෝපිය ජනගහනයෙන් තුනෙන් එකකට මරුකැඳ වූ කළුමරණ වසංගතයට ගොදුරු විය. ඔවුන් පෙරපැවති පරිදි සිල් ජනගහනය වර්ධනය කරගැනීමට බොහෝ කාලයක් යනතුරු නොහැකි විය. පසුව පළමු ලෝක සංග්‍රාමයේදී ස්වීඩනයේ මධ්‍යස්ථව කටයුතු කළත් දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයේදී ඔවුන් ජර්මානු අධිරාජ්‍යයේ බලපෑමට නතුවීම නිසා ඔවුන්ට පක්ෂව කටයුතු කිරීමට සිදුවිය. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් නෝවේජයානුවන් හට සහය දුන්න අතර එක්දස් නවසය හතලිස් තුනේදී ඩෙන්මාක යුදෙව්වන් නාසි ගාල් කඳූරීෙන් මුදවා ගැනීමට ඔවුන් කටයුතු කර ඇත. උතුරුදික යුරෝපයේ පිහිටි ස්වීඩනය බෝල්ටික් මුහදට බටහිර දෙසින් පිහිටා ඇත. And it is located in the east side of the Scandinavian peninsula. සංස්කෘතිය ඉතිහාසය සහ බෝගෝලිය පිහිටීම පදනම් කරගෙන ස්වීඩනයේ ප්‍රධාන පලාත් විසි පහකට බෙදා වෙන් කරනු ලබයි. එමෙන්ම මෙරට සමස්ත භූමියෙන් සියට පහළවක්ම පිහිට ඇත්තේ ආක්ටික් අවේ තුළයි. රටේ දකුණුදිග ප්‍රදේශ බොහෝවිට කෘෂිකාර්මික සහ වාණිජ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන අතර රටේ උතුරුදිග ප්‍රදේශ සදා හිමෙන් වැසී පවතිනවා. රටෙන් සියට හැට පහක් සම්පූර්ණයම වනාන්තරවලින් ගැවසී පවතිනවා. ස්වීඩනය ඇත්තේ ඉතාමත් සෞම්‍ය දේශගුණයක් අතර මෙහි ප්‍රධාන වනාන්තර කලාප පහක් පීටා තිබෙනවා. ස්වීඩනයේ ඇත්තේ ඒකීය පාර්ලිමේන්තු ව්‍යවස්ථාපිත රාජාණ්ඩු පාලනයක්. and Sweden has the unitary parliament, constitution and majority. ස්වීඩනය ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රාන්ත සහ පළාත් මූලික පාලනයකට වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් සිය පාලන කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා. ඔවුන්ගේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් නම් කර ඇති පරිදි පළත් පාලන ආයතනවලට ස්වයං පාලනයක් සහ ඔවුන්ගේම බදු ප්‍රතිපත්තියක් ඇත. ඔවුන් පාර්ලිමේන්තුව වසර හතරක කාලයක් සඳහා සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමය යටතේ මන්ත්‍රීවරුන් තෝරාපත් කරගනු ලබනවා. එහි බලේලත් සාමාජිකයන් ගණන තුන්සිය හතලිස් නමයක්. එමෙන්ම ස්වීඩනයේ මහානගර සභා දෙසිය අනුවක් යටතේ පාලනය වන ඒකීය රාජ්‍යයක්. පළමු ලෝකයේ දියුණු රටක් වන ස්වීඩනය සතුව ඉතාමත් දියුණු හමුදා බලෑනියකට හිමිකම් කියනවා. මෑත කාලයක් වනතුරුම ඒ හමුදාවට සාමාජිකයන් බලහත්කාරයෙන් බඳවා ගැනීමක් සිදු කළ අතර දෙදස් දහයේදී ඔවුන් සම්මත කරගන්නා ලද නීතියකට අනුව නැවත හමුදාවට සාමාජිකයන් බඳවාගත හැක්කේ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත්වනය පමණයි. ඔවුන් සිය ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තිවලදී මධ්‍යස්ථව කටයුතු කරන අතර මේ නිසා ඔවුන් න්‍යෂ්ටිකා අවි තහනම් කිරීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතියන්ගේ ගිවිසුමටද අත්සන් තබා නැහැ. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය අතින් ඔවුන් ලොව විසි පස්වන විශාලතම ආර්ථිකයට හිමිකම් කියනවා. And Sweden is the 12th most richest country in the world by per capita income. ලොව දොළොස් වන ධනවත්ම දේශය වන ස්වීඩනයේ වැසියන් ලොව ඉහළම ජීවන තත්ත්වයක් අත්විනින ජනතාවක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. එහි අපනයන මත පදනම් වූ මිශ්‍ර ආර්ථිකයක් ඇත. දැව යපත් සහ ජලවිදුලිය ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අපනයනයන්. මීට අමතරව විදුලි මෝටරරත සහ අෞෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ඔවුන්ගේ ලොව වඩාත් ජනප්‍රියයි. එමෙන්ම ලොව නමවන විශාලතම අවියායුද අපනයනකරුවාද ස්වීඩනයයි. එහි කෘෂිකර්මාන්තය සමස්ත දළදේශය නිෂ්පාතිතයෙන් සියට දෙකක් නියෝජනය කරනවා. එමෙන්ම බලශක්ති නිෂ්පාදනයද ස්වීඩන ආර්ථිකයෙන් වැඩිකොටසක් නියෝජනය කරනවා. එහි බලශක්ති වෙළඳපොල බොහෝ දුරට පෞද්ගලීකරණයට ලක්කර තිබෙනවා. ස්වීඩනය තුළ පිහිටා ඇති සමස්ත මහාමාර්ග සියල්ලම කිලෝමීටර එක් ලක්ෂ හැටදෙදහස් හත්සිය හතක දුරක් ගෙවා දමනු ලබනවා. එහි විශාලතම ජාත්‍යන්තර ගුවන්තුරපල ස්ටොක්හෝල්ම් අගනගය තුළ පිහිටා තිබෙන්නේ. ඒ වසරකට මගින් මිලියන හතරයි දශම තුනකට සිය සේවාව සපයනවා. එක්කිනකට වෙනක්තුළු රටවල් ගැන කතා කරන මම අදෝබෝ රැගෙන ගියේ ස්කැන්ඩිනේවියානු කලාපේ පිහිටි රාජ්‍යයක් වන ස්වීඩනය වෙතටයි. මේ වගේ දන්න රටවල නොදන්න දේවල් ගොඩක් දැනගන්න දැම සබස්ක්‍රයිප් කල එකතු වෙන්න හමමු මේ වගේ සවත් අලුත් වීඩියෝකින් එතෙක් ඔබට සුබ සතියක්.